Давай. Иди сюда, иди ко мне. Ну. Ну. Типа, Меня не надо. красивая. А, ну, спасибо, спасибо. Дырка будет, дырка будет. Нет. Дырка будет, Лёня? Нет. Ой, давай поиграем это в английское, а? Что в английское? В это. Можно с вопрос? Я буду ответить. Давай. please. <coughs> you. Let us begin. Uh, no. Hi, what is your name? My name is Valta. Um, Where are you from? Where are you from? I am from, from Latvia. Have you sister? Yes, I have. what is one sister? One sister is Lonia Two. and other another sister is, is Irma. Понял. <laughs> А, ку-ку. Иди в туалет, по, по- Нет. Тихо, тихо, тихо. Нет, говори. Да. Uh, have you a brother? No, I have mm, I have not brothers. Как будет ни одного? Вот немецкий I have, I have kein И brother. Энни. I have any, это значит ни, ни одного? Мгм. I have any. I don't have any brothers. Ah, I don't have any brothers. I don't have I don't have any brothers. Ни одного. Леночка, I, I, I, I am going home. I must no. go. I must go to my home. You. Как будет домой? To my. you may not. Просто go home. I go home. I am going home. I am going home. No. I want to sleep. После want to употребляется? Да, скажи. Или I won't sleep. I want to sleep. Я не знаю. Люш, не знаю. У меня такая пустота в голове. Так, все, I'm going. I'm going. В эти дни мы отмечаем столетие со дня рождения выдающегося советского российского полководца Георгия Жукова, четырежды героя и национального героя своей страны. До столетия еще далеко, конец жизни рядом. Позади страшная война с фашизмом, кровавые ступени, которыми шел народ, и он вместе с ними к победе через битвы за Москву, и Ленинград, Сталинград и Курскую дугу, через освобождение Лень, Европы. А кулак засунешь? Символом надежды для солдат. Он Выжорский другим не бежал к себе. И когда история завершит свой мучительный процесс оценки, когда над всеми а остальными начальниками заселяет имя этого сурового, решительного а? человека, полководца полководца. Он... Уже изображение, что написано в правом верхнем углу? Рик. Рик, значит? Не записывается. Ты приближаешь, удаляешь. М? Делаешь что-нибудь? Сумасшедший транс. Динамика передвижений. Слышишь? Главная графика. Я тебя спрашиваю. Да. Приближаешь? Да. Удаляешь? Новый сценарий? Новый компьютер. Повысили компьютер из тысячи. И начинаю поливать, поливать. Ты только смотри, чтобы у тебя не дрожала рука. Почувствуй себя человеком. Я отсюда вижу, как у тебя напрыгнет.